Inne ujęcie figury maryjnej w, miejscowości Sumperk w Czechach, niedaleko granicy polskiej. Dzisiaj jest 14 sierpnia 2012 rok. A to miejscowy ratusz. Można wejść tam na samą górę za 20 koron, tam pod zegarem jest taka wieża i obejrzeć sobie całe miasto z perspektywy nieco wyższej